زما نوم محمد سجاد خان دی زه د مردان چیمبر اف کامرس اینډ انډستریز سابقه پریزیډنټ یم وسره د خیبر پښتونخوا د ماربل انډستریز او د مردان انډستریز اسوسییشن پریزیډنټ هم یم زلن ټي وي د پښتو یو ایچ ډي چینل دی او د پښتو عکاسي کوي د باره کې تاسو ویل غواړي دا خو ډیره ښه خبره ده پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده او زمونږ په خواوشا علاقو کې د سیټیز نه او د ډیولپډ علاقو نه علاوه په ګیر چاپیر چی تاسو اوګوری نو خلک ډیر زیات ایجوکیټیډ ندی او په پښتو کی هغی ته کوم خبرونه یا کوم معلومات تاسو په دی ستاسو په چینل په ذریعه ماندی هغی ته رسی نو ډیره ښه خبره ده هغی ته اګاهی ډیره په اسانه ماندی راتلی شی.